マイナス6度はあったかいねはいデビだよ久しぶりですお久しぶりです皆さんすいませんでした長らくお待たせしました久しぶりのデビですもう1ヶ月2ヶ月経ってるんじゃないかなあのあのですね私なんとコロナにかかりましてはいそうなんですよそれでもともとあった 精神障害の病気もあったのであのものすごく辛くてそのコロナのコロナウイルスがその私の精神障害うつとか自律神経失調症に,、えー、にも影響を与えるらしくてですねこれでですね非常にグロッキーな日をずっと過ごしてましたその後ロタウイルスにもかかりましてね でロタウイルスが治った後もあのもう精神障害の方がボロボロであの自分に合う薬を探すのは大変でですねはい私が飲んでいる薬と全く同じものをロシアで見つけるのは難しいんですねもうコロナになるんだねでも一回なっちゃえばなんかもう安心って感じいやワクチン打ってたんだよでも私ワクチン打ってましたスプートニック V はね <laughs> あのもちろんですねあの日本でねあのファイザーとかいろんなワクチンを打てたんですけれど、ね、なんでロシアのワクチンなんだってこう他の人とかにねあのなんか「えわざわざロシアのワクチン使うの怖くない?」ってそれ本当に大丈夫なのみたいな言われたんですけどね僕はねあのロシアはその生物兵器とかですねその科学的な部分が非常に強いので えー、あの逆にですねロシアの方を信用してるんです。はい、信用してスプのワクチン打つならスプートニク V だってね名前もかっこいいしって思って、うん、打ってましたでコロナの方も落ち着きまして、えー、やっと動画を撮れるようになった次第ですみんなごめんねなんかね本当になんかあの私の あの VK のコミュニティの方でも非常に心配していただいたそうで本当にありがとうございますそして、えー、申し訳ございません連絡が遅れました本当にねめちゃくちゃ辛いめちゃくちゃ辛いからだからあのー、まあ辛いけどこの実感的にねコロナになった間あこれ死ぬほどではないかなっていう感じはあったので。 まあまあまあ、まあ、死んだらねあの死んだらで面白い動画撮れるんだけど <laughs> そういうことになるよで話を話を変えますよえー、ついにあついにデビロシアに来ましたロシアに住んでます今ロシアに住んでますよロシアに住んでますよはいこれがロシアのタバコですガリオだよ c i g a l ねついにロシアで住むことになりましたいやーねもうね最初はねもう寒くてねもう心配でもうダメだ嫌だ辛いなみたいな時はね寒すぎてねなんか自律神経をバグってるせいか歩くたびに体になんか電気がビリビリって走るんだよねみんなみんなそうみんなそう俺だけ で僕と同じの人がいたら教えてください、えー、私が安心しますので、うん、でねでもね今日ねマイナス6度ぐらいもうねマイナス6度はあったかいね <laughs> 慣れちゃうもんだね もうマイナスさ10何度とかさ非常につらかったんだけれどももうマイナス6度とかは全然大丈夫マイナス10度ぐらいまでだったら全然耐えられるようになるもんだね不思議なもんでうんということでねあのロシアで生活をロシアで生活することになりました今まではですね日本から、えー、皆さんに、えー、お話をしていたんですけれども ついにですねロシアに来ましたよデビがロシアに来たよまあいろんな理由があるんだけどね私あの精神障害の高いランクの悪いね悪い、あのハイランクの精神障害なので国からねちょっとあの日本っていう国からあのちょっとお金をもらえるようになってるんですであの東京に住んでたんだけどこのまま東京に住んでもなんか 病気が治る気もしないし仕事復帰したいけどなんかうまくできる自信ないなと思ってだったらロシアに住んじゃおうかなと思ってちっちゃねもしねあのー、道でねあデビっぽい人見つけてもねえっ、ー、と声をかけずに無視してください。 <laughs> 生活がねなんかね生活が荒れたら嫌だからねそうそうそうそう無視してください <laughs> 写真とか撮らないでくださいやめてください、ね、デビューここにいたよとか言わないで、ね、私は自分の存在を消すのが好きなんですよ忍者だからね未来忍者だからねでまあロシアの生活でねちょっと困ったのは私料理するのが好きなんですよただね日本とはやっぱり売ってる食べ物が 多少違うので特に調味料あとソースなんかね調味料はもう何の味するかわかんないし <laughs> 売ってるのを見てねおすすめの調味料があって教えてあのソースあの日本だったら例えばパスタソースとか使ってミートソースとかあとあのクリームとかチーズペーストのソースとかを使ってご飯作ったり、えー、パスタ以外でもねで お鍋とかのそのスープスープだけが売ってたりするんですよでもここねスープ自分で作らないといけないみたいな俺作れるんだけどねあの肉屋から骨もらってあの1日16時間ぐらいもらったらあのめちゃくちゃ美味しいスープ僕作れるんですけどそんな毎日嫌じゃん <laughs> なんかねおすすめのこのスープのベース 塩分が高くないスープのベースがあるとねあの助かるねあとねどしらく俺ずっと牛肉味食べててでツイッターできのこ味が一番おすすめだよって言われたのであの日本にあるロシアを紹介するサイトでこのどしらくは、えー、牛肉が一番人気2番目はチキンで、えー、3番目が、えー、きのこみたいなの書いてたんだけどきのこが一番うまいねもうね んなねでもとはいえね寒いのにねあのちっちゃいアイスだけが売ってるアイス屋さんがあるんだよね <laughs> 本当アイスだけがねねあとねもうヤンデックスタクシーももう完全に使いこなしてあの便利だねヤンデックスタクシーあと電車にも乗りたいな電車に乗っていろんなとこ行きたいうんでもまあはコロナのことあるからさ みんなもねあのコロナにならないように逆に、えー、オミクロン株が来る前に今のしょぼいコロナになっといて体強くするとかもいいかもしれないね。うん、そういうのはあんまり進めない方がいいね。デビね。健康についてはあんまり変なこと言わない方がいいね。ということで、えー、デビでした。今後もですね、ロシアでの生活がやっと始まりましたので、えー、どんどん